तो hello guys welcome back again and other video तो भाई इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप एक दिन के अंदर कैसे अपने पहले वीक के मिशन पूरे कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना तो खैर इसमें मैं दो बातें करने वाला हूँ एक तो भाई आप मिशन कम्प्लीट कैसे कर सकते हो एक दिन के अंदर और दूसरी बात यह है कि गिव अवे जो हम कर रहे हैं वो कैसे होगा और कब होगा तो चलिए पहले मिशन की बात कर लेते हैं तो भाई पहले वीक के मिशन बहुत ईजी हैं जैसा कि देख सकते हैं मैंने आज रॉयल पास लिया मैं एलिट पास लिया है तो मैंने आज ही कंप्लीट कर लिए हैं तो इजी है बहुत ए, करना तो क्या करना है बस आपको भाई क्लैश स्क्वाड में आपको 2500 डैमेज डील करना है जो आप एटलीस्ट दो मैच में कर सकते हो एक में भी कर सकते हो अगर अच्छे प्लेयर हो इसके अलावा भाई क्लासिक मूड में दस बंदों को मारना है जस्ट एलिमिनेट करना है ये भी एक मैच के अंदर कंप्लीट यानी कि आपके पहले दो जो मिशन है अलर्ट पास के वो तो भाई दो मैच में कंप्लीट हो जाएंगे इसके अलावा भाई 1200 डैमेज डैमेज हजार डैमेज सी एस मूड मतलब क्लैश स्क्वाड में तो ये भी बहुत इजी है भाई एटलीस्ट सात से आठ मैच लगेंगे इसको कम्प्लीट करने में सात छः सात मेरे तो एटलीस्ट पाँच मैच लगे थे इसको कंप्लीट करने में और इसके अलावा भाई जो आपका चौथा मिशन है उस ये है लूट एयर ड्रॉप बारह टाइम मतलब क्लासिक मोड रैंक मोड जिसमें भी आप खेलो क्लास स्क्वाड के अलावा तो आपको बारह टाइम में एयर ड्रॉप लूटना है चाहे वो लूटेड हो लेकिन उसमें भाई कोई ना कोई चीज़ हो जो आप ए, स्विच करके दोबारा उसको फेंक दो या रख दो काम की हो तो इस तरह आपको बारह टाइम क्लासिक मोड में ये जो एयर ड्रॉप है वो लूट करना है इसके अलावा भाई थर्टी बंदों को हेडशॉट के साथ मारना है ये टीम टास्क है आई थिंक अगर आपके पास स्क्वाड है तो आप सिंपली इसको चार से पाँच मैच में कर सकते हो हाँ दो में भी कर सकते हो अगर आप भाई लगाते ही हेड हो तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है तो इसके अलावा भाई आपने क्या करना है ये जो नया मिशन आया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपने क्लासिक मोड में पांच बंदे मारने हैं और बंदों को मारने के बाद भाई पाँच सेकंड के अंदर अंदर आपने एक ही मोड पेलना वो तो सिंपली बंदे भाई करते हैं मारने के बाद जैसे ही व्यू जाता है तो इमोट पेल रहे होते हैं तो सेम प्रोसेस आपको यही करना है पांच दफ़ा करना है क्लासिक में कर लो क्लास रैंक में कर लो तो इजी है तो इसके अलावा भाई आपने सोलो में पांच बंदों को मारना है हेड के साथ ये भी बहुत इजी है भाई एक दिन क्या एक मैच के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और सबसे मुश्किल जो काम है वो यही है कि भैया आपने क्लैश स्क्वाड में तीस बंदों को पिस्टल के साथ मारना है आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बट भाई मैंने तो कर लिया आज ही लिया था सुबह सुबह लाइट पास और अभी देख रहा हूँ एटलीस्ट दो बज रहे हैं तो मैंने दो बजे तक ये कंप्लीट कर लिया आप भी बहुत इजीली इस तरह कंप्लीट कर सकते हो तो उसके अलावा भाई अपन करते हैं बात अपने लाइट पास की तो भाई लाइट पास मैं गिव अवे करने वाला हूँ जस्ट मैंने ये बोला था कि भाई जिस बंदे के मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उसको गिव अवे करूँगा लेकिन मैंने ये बोला था भाई कि जिस दिन हमारे 1400 सब्सक्राइबर होंगे पूरे तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों से करवाओ भाइयों से करवाओ जो भी मोबाइल हाथ में आता है उससे पकड़ के जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि भाई अपने 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और जिस बंदे के भी ऑनेस्टली जिस बंदे के भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसको ही रॉयल एलाइट पास मिलेगा किसी भी और बंदे को नहीं मिलेगा तो खैर यही था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर तो भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो भाई अपने कुछ न्यू गेम प्ले आने वाले हैं काफ़ी जालम तरीके के तो लाजमी देखिएगा तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय